Пойдем в парк? Парк, да, парк. Там мне позиция наверху понравилась, где я в прошлый mm -hmm. раз сидел. Я пойду сяду. С винтовкой обычной я тоже могу спокойно Саш, там прямо за этим... Э... Ну да, там. Красиво. Я пришел, прямо тоже там никого не было. Пулемет был справа. Прямо, да. Готов, да? Ну ладно, там двое сидят, двое, двое. Если гранату кинуть, то нормально. Прям в дверях сидит. Блин. А, давай, под себя, зав. Тоже идут тут. Второй удар сейчас. Можно пойти по кадру. Ложись, Очень. Вот это был хороший выстрел, видел? Да, видел. Блять. Удаете охуеть. А, прилетело, блядь. Вася Батарейкин снайпер. Да, я знаю, его убили. А, вот тут где-то. Up, everyone. Ух ты, блядь. Да ладно! <laughs> Свои гранаты себя убил. Ты прикинь, если ты обойму садил в упор и не попал. Мы ну, наконец с ним разбились. Ух ты, Да ладно! Скоро к вам зайду, короче. Сейчас качается. Учился. Вуф, ты будешь с нами? Епта. Братан, я сам аху. Еще какой-то микрофон не купил. Вообще не знаю. Не, андроид. Андроид сижу. А. Это ну, как, как так? А, ну вот захват, захват потихонечку. Коль, ты в рестаге? Я далеко. Подойди в рестаг, давай возьмем. Если, если ты мне угостишь этой выносливостью, я с удовольствием дышу. А я что могу тебя так угостить только пиздюлями? Ну, можно мне пиздюлей, дать. Волшебных пиндлей. <laughs> Добавить можно будет. Join your channel Red Orchestra on the server. Не видно, что вы ее берете. Не берем. Да, уже не берем. Я слышу, где-то заводится транспорт. Это что за хуйня? Это мне не очень нравится. Больше мне не нравится эта отдышка Бляха, ты, блядь, на самом центре, ёб твою мать. В самом видном месте. Никак нет! заходим. Ага. Не еще гранат брать где-нибудь. Они в комнате. Две штуки. понял. Там, Тирана туда. Зарезал ключ. Там еще есть. Хорошо. Хорошо зашел, чувак. Молодец. У нас есть 5 минут, чтобы забрать. Вперед! Уже есть? Блять. Вах. Классно. Слышно. Больше помог. Надо на центре сидеть. Что музыка Сложная какая-то музыка. Граната. О, это как интересно, он так хорошо кинул. Я даже гранату не видал, как она залетает. В туннеле на выходе. ебаный танк. Ага, попался. А, я ты его зарезал, я раз стрелял в него. Ой, сейчас, скорее всего, не будет. Надо гранату, когда упадешь. Над трубой сразу. Где в... на, в... на входе? <laughs> Я его зарезал. Умало пишет. Луночка нет? По справа. А вот на другой стороне реки есть. Блять, такие тела летают, я ж перестреляюсь просто. Выползаю, короче, из этого, из, из, ну, из, из самой левой части, и просто на меня валятся группы наших. Ну, я так понимаю, что это все равно на нашей стороне перевес. Ну, я бы так не сказал. Хотя, да. Слишком Ой. Спасибо. Кто такой? Чисто не вернул, снова вернул. Блять, я по этому холму бегал вообще охуетительно до того, как я был взрывником. Что за хуйня? Вот, блять, это, это, это, это, это вот называется как? Это Murphy's Law. По-другому не скажешь. Нихуя маршрут! Вы как маршрутка попала сверху? Десантирование а, а, а. с небес было. Блять, русский танк подъехал жестко. Танка подбил, О. вот у меня зарядов не осталось для обжектива. Пидорх опять захватили, да не заебали. Нам предлагают капитулирован. Кто предлагает капитулирован? Русский -то. Пускай сос сосут наш фашистский хуй, блядь. Хуем. Олег, Олег, Олег, Олег, Олег, давай, я тебя прикрою, беги, блядь. Беги, сука, сейчас, беги. Сейчас подорвал? А, ты его зарезал? Да. А как ты его зарезал? А, Через стену, что ли? Да, поверх стены. Не вытащала эту шапку. Блять, там пулеметчик сидит, короче, в проходе. Охуенно просто. Где эти русские? Дайте мне русского хоть одного. На холме. Вон слева. <laughs> Извини. Такое точно ждал. Да. кстати, на Южном поле не души. На, на, на, Они а, на, его там. убил таки. Отомстил за Андрюху. Черт. Он надо пропушить, с пистолетом надо пропушить на, вот, на южную Южное деревню. поле, на четверку. Катится в волю, слева направо. Так, брать на Z, на Z, на Z. Быстрее, быстрее. Видно, что нужно взять. РПГ нужно взять. Пират. Да, я взял РПГ. Да, смотрю пока чисто. Там вдали Ладно. ничего нету? А как, как его теперь взять? Заклан. А. Нет, нет, я имею в виду в руки взять. Ой. Броневичок у нас на спавне, осторожно. И танк. Что такое? Танк по нему приехал прямо. Прямо прямиком по мне. И не сдавил. сдавил? Да. А как такое? Из-за пролета? Я попал между гусеницами, да. Из-за пролета. Чего себе? На, сука! Не попал, блядь. На, ублюдок. Блядь, не попал! Там а Он справа. мне писал где-то часов. Сука, бежит. Блядь, не попал по ублюдку. Попал, все, попал, попал. АС-1, 2, 3, АС, попал, Танк. Олег, все, попал. Танк. Убегай, убегай, он не залезет на холм, не заедет на холм, блядь, убегай. Он мне писал где-то часов 4, я говорил, а «Э, меня нет. Ха! <laughs> тип-тиспики, он, короче, видимо... А сейчас мне ничего не писал и... Блять. А, ну, ну, Тогда по понятно. Короче, не парься, не я... парься, не парься. Ты нормал дал, нет? Я ничего ему не дал, я не видел его вообще. Понял, понял, все, все, я, я, тебя... я сидел, смотрел видео, короче. Да, Потом да, я, да. я, короче, посмотрел, мигает хуйня на телефоне. Увидел, увидел в канале это самое, у вас там пам, обычный, увидел эту хуйню про ТС. хорошо, ну, да надо по маршрутке стрелять из ФТРД по колесам, точнее по гусеницам, чтобы она тормозилась. Не ну, пускать их. А гусеница? Ну, какого да. хрена? Они уже захватили пушку, да, они респаун. Работает? Да. Да, они быстро пили. Пилот уже есть присутствие. Наверху, на втором этаже справа. Был. Спасибо. Тут прям в упор, около дома, внизу лежит. Бля, бля. Спасибо. Блять. Вам. Блять, граната. Блять, граната. Ты видишь, да, он бежал один. Да. А, это был, да? Что? <laughs> Хорош. Фейл. Слева бежит один, слева. Там По центру. не один. В зоне. Один в зоне. Бляха, живой. Так я был. Сзади сап, сзади сап. Да, да, да, да. Пострелил ублюдка, все. Пострел в этих ебаных мешках, сука. Да что? Ну если, идите нахуй, я хочу за русских, блядь. Какого хуя меня за немцев перекинул? А, чувствует кровь. Арийскую. Нахуй надо, отключись просто все, блядь, наблюдение, блядь. Ух ты, какой злобный. Ой. Да, злобный. Меня горит потому что станет меня. Коленька, не надо быть таким злобным. Не трави за... мне душу. Заходи за немчиков и мочи Не буду русских. за немчиков. Они меня заебали. Заходи за денчиков, блядь. Так, я, я на олд хаусе. Ну, отлично. Я, я убер... в полу. Слушай, пос, позастревай там немножко, мы сейчас его возьмем. Окей. Okay. Это будет ГГ, прям сейчас 5, не 5 секунд. Ах ты ж, блядь, кого-то убили. Ублюдки. Ну прям чуть-чуть не дохватили, ну ёб твою мать. захватываешь? Нет, да. да? Прям из-под поля. Бля, все, пиздец. Будь здоров. Спасибо. Расти большой. Уже некуда больше. Отрасти Теперь большой. растет. Подожди немножко, Фаптроникс, подожди, не умирай, дорогой. Ты еще слишком молод. Давай отхватим точку, и все будет заебись. <laughs> Ты что, залагавший его убил? Да. Он бил, я по ногам начал резать. Ты что, под полом типа был? Да, с Пятки подрезал.